مجھ کو دے تو مٹ جانے اب خود سے دے مل جانے کیوں ہے یہ اتنا فاصلہ لمحے یہ پھر تو نہ دے جانے تو مجھ پہ خود کو دے لٹا مجھے تجھ سے توڑ لوں کہیں خود سے جوڑ لوں میرے جسم ج میں آ اوڑ لوں جو بھی سانسیں میں بھروں ان تیرے سنگ بھروں چاہے جو ہو راستہ اسے تیرے سنگ چلوں عبادت کر رہا ہے دھڑکنے میری سن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن زندگی کی شاخ سے لوں کچھ ہنسی پل میں چن تجھ کو میں کر لوں حاصل لگی ہے یہی دھن